resistenza e riesistenza, e esistere due volte. L'epoca dei feudatari è finita, i sudditi non esistono più, qui ci sono cittadini e questo è il motivo che mi fa dire che qui non passerà. Sua frase, la TAV va sabotata. La TAV va sabotata, le cesoie sono utili perché servono a tagliare le reti. Resistenza, resistenza resistenza, resistenza e riesistenza, esistenza. Esistere due volte, esistere due volte. Io penso, io penso che quella opera, che quella opera cadrà, cadrà, non si farà, non si farà. Quella cantiere quella a Chiomonte, cantiere a Chiomonte verrà chiuso, verrà chiuso questa battaglia nasce localizzata in quel posto, in quella Val di Susa dove una procura della Repubblica ha, voluto, ha inteso la sua funzione come repressione di un movimento di massa. Negli ultimi due anni quella Procura della Repubblica ha procurato circa un migliaio di incriminazioni. Dunque c'è una volontà di eh, repressione di un movimento di massa. Resistenza, resistenza. E riesistenza, esistenza. Esistere due volte, esistere due volte aveva mm. detto eh, che eh, la TAV Torino e eh, Lione andrebbe eh, sabotata. Va sabotata. Va sabotata. Perché va sabotata? Resistenza. Resistenza. Si sa già che la TAV non si farà, ma intanto cercano di cavare da quel buco il massimo di profitto possibile, come è successo per un mucchio centinaia di opere pubbliche, di grandi opere pubbliche del nostro paese che sono rimaste così a metà. Quella cantiere, Quella a, Chiomonte, cantiere a Chiomonte verrà chiuso, verrà chiuso. La TAP non si farà e lo sappiamo tutti, lo sanno tutti, lo sanno anche quelli che stanno continuando a scavare il buco, ma cercano di raffare quanto più possibile. Io penso, io penso che quella opera, che quella opera cadrà accadrà. Siamo il paese che ha il più alto grado di corruzione in Europa e la minore libertà di stampa. Voglio dire che la nostra libertà di stampa eh, dipende dal fatto che oggi i giornalisti non sono dei professionisti della informazione ma sono per la gran parte degli impiegati di un'azienda. Per me insomma si tratta del, presso di noi di una stampa embedded, cioè al seguito delle truppe, insomma intruppata dentro la versione ufficiale resistenza, resistenza e riesistenza, riesistenza. Esistere due volte, esistere due volte. Tu in un'intervista ad Huffington Post hai detto la TAV va sabotata. Ecco perché servono le cesoie, sono utili a tagliare le reti. La TAV, la TAV va sabotata, va sabotata quando esiste una, esiste una, prepotenza di Stato esiste anche una resistenza, il diritto di resistenza di una comunità. Resistenza, resistenza. Incriminarmi per la parola che io ho detto sabota il mio diritto di parola contraria. E resistenza, resistenza non intendo fare appello. Per quello che se queste, se queste mie parole sono considerate un crimine, continuerò a commetterlo e dunque sono un reo confesso. Esistere due volte, esistere due volte. Continuare a dire che la TAV va sabotata. Sì, sì, possono imprigionare il mio corpo, ma non certo non possono mettere le manette, non possono imprigionare queste, queste parole che sono quelle che appartengono a una comunità in lotta. Resistenza, resistenza anche perché io penso che quella, mm, che quella opera eh, cadrà, non si farà. Quella cantiere a Chiomonte verrà chiusa. Resistenza, resistenza. Qui, qui, non passerà, non passerà. Resistenza, resistenza. Non si farà, non si farà. Cadrà, cadrà, verrà chiuso, verrà chiuso. TAV, TAV andrebbe, eh, andrebbe sabotata. Eh, sabotata. Va sabotata, va sabotata. Resistenza, resistenza. Resistenza, resistenza. Resistenza, resistenza. E riesistenza, resistenza. Esistere due volte, esistere due volte.